Dobré ráno, drazí přátelé. Doufám, že se vám všem daří dobře. Chci vám poděkovat za ty krásné a úžasné zprávy, které od vás dostáváme. Pokud jde o stišení, které pro vás připravujeme, uh, během dvou dnů jsem dostal tři krásné zprávy I mean, people really telling me that the devotional of the day has literally impacted their lives in a very magnificent way. Kdy mi lidé řekli, že tato stišení zásadním způsobem ovlivňují jejich životy. Já vždy přemýšlím pečlivě o tom, co budu vyučovat. A dnes jsem se rozhodl, že učiním něco, co jsem doposud neudělal. Nebudu vyučovat o nějakém předmětu, ale vezmu si jednu kapitolu z Bible a budu ji procházet. pessoas que estão traduzindo para o alemão também. I said Germany, I am sorry, it's in the German speaking world. E quando eu falo Nejenom v Německu, ale v německy e mluvících zemích. incluindo todos os países de fala alemã na realidade. Ah, because we have people in uh, different countries that work together. E Protože spolupracujeme s lidmi z různých zemí. Trabalham juntos para essa tradução. Já osobně používám tento překlad Passion skoro každý den. Uh, a řeknu vám proč. E Protože je to překlad, který se nazývá passion, vášeň a dává mi novou vášeň pro Bibli. Já miluji Bibli už od dětství. And, uh, you know, of course, there are some scholars, not scholars, but there are some Samozřejmě, že jsou lidé, skoro jsem řekl náboženští lidé, kteří říkají, že tento překlad je příliš volný. To je první věc. Za druhé, pokud máme z Bible cokoliv získat, musíme ji studovat do hloubky. Musím zvážit kontext, pravidlo první zmínky, hebrejský originál a podobně. Ale za třetí si myslím, že významy slov se změnily. Pokud bych dnes řekl, že jsem gay, má služba by skončila a ukřižovali by mě. Prostě to tak je. Proč? Protože když řeknu, že jsem gay, okamžitě si každý myslí, že jsem homosexuál. No Ale není tomu tak dlouho, kdy toto slovo mělo úplně jiný význam znamenalo šťastný. Můžete říct, Ježíš mě dělá velmi gay. Ježíš mě dělá šťastným. I staré křesťanské knihy používají toto slovo. Říkám to proto, abyste pochopili, že význam slov se během let změnil. Proto když říkáme, že musíme používat určitou verzi nebo překlad Bible, nedává to smysl. Musíme ji studovat. Musíme si dávat pozor na to, proč Bůh určitá slova použil. Chtěl jsem tyto věci v úvodu zmínit, protože někteří lidé s tím bojují. Ale chci vás jako povzbudit, abyste dělali to, co já. Používejte studijní nástroje ke studiu Bible a používejte různé překlady, když ji studujete. Možná dneska používám překlad passion, možná někdy v budoucnu budu používat překlad message a možná nějaký další. que ver algo com um entendimento mais vivo, mais claro. So open your heart, Otevřete svá srdce e a dovolte Duchu Svatému, aby vás učil. Zítra budeme začínat Římanům 8. kapitolou 1. veršem. Takže se uslyšíme zase zítra.